Заводит Значит, двигатель будем, значит, дальше двигаться будем. Ручкой или стоит, и близкие люди. И так мы двигаться будем, резко дальше двигаться будем. Но если пока скажу, другое сделать, не его нажать, становится такой. Всем привет, всем привет. Люди добавляются. Рад вас видеть. так получилось передача тема. Всем привет, привет. Привет Сатари нам передают. Сейчас делаем вообще лютую тему, очень крутую. Пришел нам припеша. сейчас. Крути. А, Все присоединяются. Третий эфир КД. Типа, респект вам, респект, респект. Будет новый материал, будет скоро. Э, до концерта планируем три а, трека зарелизить ну, а еще, наверное, так вот примерно. Привет. Где все? а, классика, классика. Вот. Парни сейчас работают. Питер 22 декабря. Едем. Едем. Питер 22 ну, декабря. В клубе Экшн. Нет, блин, Спасибо за респекты. Салам из Казахстана, вам тоже салам. Приеду везде, где получится. Так, тихо, потому что пишется Илюха. Из брянских лесов приветствую. Материал скоро. Скоро материал будем делать. И сейчас делаем. Понимаю, негодование некоторых людей, но там новый стайлак, но душа поет сейчас так. Я думаю, порадуем, но людей, тех, кто привык в старом стиле, слушать тоже. Сейчас просто как-то не выходит. Это душе другой настрой. Так. Сибири приветствует из Омска, Ярославль, Студенича, Бодерсвест. Спасибо, что вы делаете. Делаем новый трек «Воздух на студии». Все будет 9.1.1. И еще тречок. И еще. В общем, скоро снимаем еще видос. Я думаю, он будет очень веселый, смешной, позитивный. Все, не ну Вот. 9 ноября, вы помните, 16 тонн качаем. И самое главное, что те, кто хотел как-то издалека приехать, просто э, билеты как-то очень быстро уходят, и лучше возьмите заранее. Потому что в день концерта может не быть. Э, ну, так альбом в разном звучании, вот спрашивают, в каком звучании, я не знаю, это не альбом, просто работал, как бы, решил делать снова для тех, кто не с нами. Да, на блиц-опрос, наверное, банк. Так, Зельяновский успех. Кто такой Илюха? Илюха это... Ой, он сейчас я вам покажу. Вот. Е-е-е, он сделал гангстер с Папин. Я себя слышу с садовым эхо. А, Придумаем Михе там пару Так, как с клепушниками. Вот как раз работаем над этим. В ближайшее время вы увидите. первую работу КД на видео. Это действительно история. Для меня вообще крутая. Ну, кто-то песню заказывает в кабаке нашу. Семейная связи. Альбом, я не знаю, сколько сейчас треков вы делать, альбом напишите. Может быть получится в этом году даже. Название я уже придумал. Спасибо за 8 вам, спасибо, друзья, все для вас сделал, старался. Хотел, чтобы вы услышали мои ноты души до концерта, который в Москве состоится. Для меня это большое событие. Очень рад буду всех видеть, начнем по полной, будет много сюрпризов, неожиданных. Э, вообще пишите в комментах, как вам новый материал. Старую школу, другого треки конечно, вот э, до этого трека сейчас писали как раз. Ну, из Иванова люди понимают про новый стиль. Это не новый стиль, на самом деле, это старый стиль, просто музыка она э, бывает разная, поэтому это все... Так, все, понял. Будем стараться микрофон не трогать. Будет игровая часть 2, люди спрашивают. Но ну, это было бы вообще жесть, но вот сами представьте. Билеты на кармане уже у кого-то на концерт. Это круто. В старом стиле, да, треки будут, но оно как пойдет. И сайт-шоу тоже, надеюсь, в ноябре мы снимем сейчас еще куча всего. Поэтому много идей. С Типси Дипом мы еще не пересеклись. Спасибо вам, за то, что слушаете э, треки, которые выходят. Дела в порядке, все ровно. Вот Гена заваривает чай. А, Какой чай ты сейчас, Все повторения на одно слово. Ну, чай сегодня. А, дзинь. Дзинь Дзюн Мэй из Гуандуна. Те самые брови. Красивый рай. Чай от грома. Ну там оно будет более ритмично. А, там еще и наказ такой лишний. Так. Если глаза закрыть, чувствую, что водопад шумит. Непонятно. Ты, на, ты надолго в игру. Не знаю, честно говоря, надеюсь, что будем а делать до того. Доброго вечера, братья вам. 5.1.8. Не потеряй привет астраханским пацанам астраханским пацанам привет. КТД Миша Шутынина. Меня никто не остановит, не будет никогда по трека. Салам Кузьмич. Кузьмича, Кузьмича много обсуждает. Миша, Миша в деле понравился. Максей Ништячок. Я старался. Я старался. Скоро зацените новый мерч с новым налогом. 2005 полет нормальный. Как раз эту тему сейчас писали. Треки огонь, как ты, Миха? Я в порядке. Передай привет Полкосу, пожалуйста. Полкосу, привет. Ген, тебе привет. Привет. Сейчас Илюха э, зарядит э, какой-то чат ВКонтакте. И там мы разыграем футболки. Они уже лежат, но это из старой коллекции. Я вообще прилетел где-то здесь, часть дели, вот те самые брови. Да, да, и на лице, и в чашке. Гена, привет, привет, Валерий. Салам, очень бомба. Спасибо, парень. Мишаня, жги. Дальше двигаться, будем двигаться. Бог, еще подписать надо Да, мы еще подпишем, конечно, забираем. Я еще, правда, не отправил футболку тем, кому должен. Пятитысячный мне подписчики за самый такой коммент и еще билет но все это у меня в планах есть, я это в ближайшую неделю сделаю. Попугаем там участие. Ну, а Обложки крутые на треках делает наш братан. Вообще, от души респект. Пошел. Уважаю. Питере какой Мы еще дальше будем делать их, сейчас в планах прикольные сцены. В Питере какой клуб? Он нам помогает по мячу тоже. В Питере клуб Экшен. Клуб Экшен 22 декабря. Всех ждем. До этого времени, я надеюсь, вы увидите уже видосы и будет много интересного. Да, у нас есть для вас приколюха на концерте. Это будет неожиданно. Миша в эфире долго будет. Сегодня не знаю, как, э, как вы сами думаете. А, как пойдет? А так в целом будем раз в месяц наверное, выходить пока. Может быть, когда-то будут какие-то новости. Сейчас они в целом. 8 на репите стоит вторую неделю. Девушка бесит уже. Понял? От души. Резика не знаем. Очень шикарный трек. Спасибо вам. От... Голод сильный. Да не, не в этом дело. Просто захотелось. Голод души какой-то. Давайте жару, ну, братаны. Вы совместку сейчас записываете? Нет. Совместку мы сейчас записывали с утречка. Сейчас пишем новый тричело. Просто возник новый музон одного битмаря. А, нечаянно. Что-то на него застелиться хотелось со вчерашнего дня. Сейчас хочу ему написать Контосе. Надеюсь, бит он еще не продал. Так, э, привет с ДНР. Хой, как убрать ну, ДНР? Давай а, сделаем а, другое. Час в, час в радость, когда в Мурманск приедешь. Когда позовут. Или фит, сми, пили фит с Я не знаю, ребят, честно, пока. Мишаня, когда уже вы там с Рустом помиритесь, давайте совместно. Салам, шум. Шумит Миха, блин, когда альбом? Я не знаю, ребята, что происходит, почему так? Ты у Димона, да, мы у Димона. Миша, здорово. Вопрос такой, что из старых вещей собираешься перечитать, преподнести публике, так сказать, новым прочтении? перечитать да много всего. На самом деле на концерте будет из первого альбома все, что людям заходило, из второго альбома все, что людям заходило, и все новое, что вы успели сделать до этого времени, то, что вы сейчас слышали, эти три трека и так далее. Начнем по полной, плюс все совместки, которые были с теми, с кем я сейчас видел, по жизни. И плюс небольшие сюрпризы, которые некоторые люди не ожидают. В общем, будет огонь. Работаем. Я уже готовлюсь. Шипение жесть фоном идет. Что делать? Почему так? За что? За что? Что-то со звуком. Салат с Салат с Харькова. Салат. Хм, прикольно. Оливьешечка. Как с хэшем Миш двигался. Блин, мы с ним вообще не двигаемся. Не знаю, кто это. Салам алейкум с Казахстана. Очень тихо, один шум. Миша в деле, красава, отличный треки. У тебя осень зашел на ну ура. Миш зал очень маленький выбор для концерта. Блин, мы это уже поняли. Похоже на то. Но Билеты старайтесь, придите. И Пока остались. Очень рад всех видеть. Будет. Самара, слушай. Мы будем надеяться, мы работаем с АПС. АПС по, по Москве, кстати, вы можете не успеть на концерт. у нас билеты разлетаются. Надо брать сегодня. Сегодня покупайте билеты. Электронные. Не ждите. Полистай. Угу. Это не шипение, это Нет, розовый шум зачитает дровишник. Я не знаю. Прикинь, такой тебе зачитает. 9, 9 и 22. Надеемся, что будет. Надеемся, надеемся. Ну, ну, грибе, привет. Всегда вообще всем. Что а ну за шум? Я не понимаю. Ну вообще в тишине Илюха пишется. Даже так. 17, не знаю. Ну. Или ну да. Ну. Мишенька, громче, плохо слышно. Чайковский. Уфа, привет. Неожиданное возвращение в рэп. Честно, для меня тоже. Но мы будем делать очень кучу идей. Очень-очень много. Больше, чем времени. Неожиданно вечный вид. Но зашел. Очень-очень-очень необычно, но зашел. От души. Ничего не шутил. Понял слышно хуево. <clears throat> Очень плохо слышно. Какой инфис? Что такое инфис? Одесса на связи, салют, братишка. Привет из Абакана. Будут ли треки на музыке, чьи-то кроме Димон, Ант, Кит, ну или Илья, может, сварганит мазло. Илья, может, сварганит, да, он что-то обещал, еще кто-то сварганит. Он варганит, варганит. Запиши с родственником, когда он сообщил. А мы можем, Саша? Слушай, а мы можем сейчас или в эфире не будем, просто прослушать, как он Безбедно все сделайте. А? Что за чай? Найк, Миша в деле. Просто бомба трек. Шипит. Чё шипит? Я не знаю. Я не знаю, что шипит, честно. Привет из Орехова. О, сам из Орехова из района. Ну, папа, папа, это хит. Осень 2.0.1.8 лютейший трек, но очень короткий. Так не хватает еще одного куплета. Спасибо большое, не слышно. Очень сильно шипит. Спасибо, Мишень за приветы. Где у Дуты? Дуты дома. Завтра мы с вами увидимся. Да, да, больше. Ну ладно. Жестко. Прошу прощения по ходу за этот эфир. Что-то мне возможно с трубой, потому что шипение не знаю. Здравствуйте, это правда вы, правда. Большое спасибо вам за все. Генок, Генок, привет тебе с Оренбурга. Назарик 2286. Сейчас по части нет. Любое надо на авиа делать. Вам тоже шипение, Нельзя. Потихо включите, и все. Вот. Нет, что я хотел, чтобы вы услышали просто. Кстати, скажи, что там в Кантосе-то мы будем делать? А, в Кантосе, да, будет чат у нас, ребята, будет чат, будут розыгрыши футбола каких-то, еще движения, думаем, всякие штуки. Миха ответит на ваши вопросы в письменном виде, просто подготовьте их заранее, чтобы они не были одинаковыми. А все, кто будет э, что-то оскорблять или иметь в виду сказать плохого в баню навсегда отправится со всех соцсетей. Вот. Эм, в реал-тайме, да, в трансляции планируем Гендоса подключить еще. Гендос, ты сможешь, да, в этом быть? Где? В чате, в Контосе. Да, с да, нами. Да, Димона, вот да. еще бы классно было вот вот. Так что вот так. Когда в Контосе? А, еще не решили, какое число. Ну, там идет какая-то голосовалка так далее. Ой, да слушай, столько вопросов, Миха, мне кажется, я за всю жизнь их не Чайные бега будут зимой? Нет, ни в коем случае. Звук говно не слышно. Да, что за шум, Миха? Блин, наверное, да, с микрофоном у тебя беда. Здорово, здорово, ребята, решить со звуком. А, Миха, будет что-нибудь с Руставели у тебя? А. С Ханты-Мансийска респект, респект. Блин, шипение, короче, люди обламываются, прям сильно им плохо. А, салам, Миха с Татарстана. Волна старая. Не, ну просто давай послушаем черновик, мы же его поменять можем. А музон слышно вам, нет? любом от нас ноге. Двигаться будем, дальше работе вырезать будем. Это или струна может так разложить, или русские люди. Мы двигаться будем, дальше, дальше, двигаться будем. Пока. Пока есть электричество и воздух на студии. Двигаться будем дальше, дальше, <laughs> двигаться будем. Чтобы вообще, чтобы вообще добить. Клипы на какие треки? Ну, что, можно же будет на какие клипы треки? Это же не секрет. Ну, а ты сам уверен, так все на 100%. Да. Все, И... да. Миша в деле. Просто вижу, как все будет. Это будет сила, парни. будем. Есть и люди, близкие люди тобой двигаться буду Дальше, дальше двигаться буду Против электричества Едет в конструкции Двигаться буду Против В общем, я думал всегда так Я всегда думал так Если есть вот я, и меня качает, есть еще, ну значит, человек 10, который также прокачает, и мы сделаем качество совместный, блядь. Где Кузьмич из Барнаула. А когда в Питере будет продавать билеты? Салют. Я даже не знаю, ребята, мне кажется, тоже не знают ответ на эти вопросы. Когда? Шипит пипец, салам из Ташкента. Шумит жесть, канат, привет. Илюха пишется. Илюха уже записался. Когда Гена, как у Илюхи прическу сделаешь? С Иркутска привет, Миша снова в деле. Прайд дружен, огонь. Выйди и заново начни эфир, слушай, советую. Как вот это а, делать? Не сохранить потом. Да? Ну, можно звать, не знаю. Но вряд ли это не поможет. Не поможет, похоже. Походу мне надо будет трубу поменять. В раз мы думали на другую причину кипения. но сцепление не то было. Я смотрел трансляцию, это с микрофоном связано. Татух не сосчитать даже, вот спрашивают. Но ну, это сложно. Наконец мне нашел того, кто будет продолжать меня колбасить. Гений респект, здоровяк! Михаил Бицуху. Михаила ее нету, но... Привет из Питера. Это, это шипение мусорской рации. Пишет. А. Нас слушают и палят. И снова палят. Давай. Перезапустите трансляцию. Говорят, что это не поможет. Расскажи про создание песни не очень. Существует же две версии. Почему изменили Винус? Да, был огромный-огромный трек Пришлось его распилить на три части. Получилась дрова, голда и не очень одновременно, ну, что-то так. А минуса пришлось убирать путем исключения. Спрашивают, Димон будет ли читать? Димон сказал, что будет. Ну у Димона, у Димона на базе, на базе вещаем, оттуда, где все писалось почти, всегда, всегда. Я прихожу и все, понимаю, что сейчас будет снова 80 припевов. Слушай, ну, попробуй переключить, раз можно. Но мне кажется, это? не поможет. Плохо слышно людям. Да, попробуем перезагрузить. Давай, ну, нажми сцену ну, заходит. Ну, так. А, а, я как, завершить и все? Завершить, да. Нет, пока не завершать. Сейчас, ребята. Не решил, без этого взять. Трубу надо поменять. Точно. Включи трек. И так-то не слышно ничего. Если трек включить, наверное, вообще ничего не будет слышно. Угу. Все равно шипит. Обещаю, в следующий раз не выйдем до шипения. там ни было. Просто говори громче, пожалуйста. Сделать меня. Mm. Шум есть, но говорят, что хотя бы слышим. Не, ну, сигареты не горят. Слушаем тебя, Мишаня. Добрый вечер. Всем тоже еще раз добрый вечер. Наушников что-то нету сейчас здесь. Если игрока мы них обычно делаем это. Обычно? Ну, беленький такие. Бутылки. Нет, ну да. Игрока. Ну да. Или белые обычные. Да, я на проводе. А. Любые. А, большая ну, я понял, а, Руставели говорил, ну, что Михаил Краснодеревщик снова в деле интервью с совместным треком, навряд ли. Кому надо, тот все услышит, пишет. Гена не спит. А если Каспийского с кем-нибудь будешь совместно мешать, я бы сделал с удовольствием, но не знаю, ребят. Куда Кузьмич ушел, только голос остался. Всем доброго вечера. Он здесь сидит за пультом. Альбом ждать. Получается, что ждать уже. Что делать? Это все ведет к альбому, я так понял. И, видимо, к концертам. Мир планируешь с Типситипом совместно. Пока не планируем. Здорово, с Норильска. Всем привет, ребята. Здорово, братва. Привет с, Владимир... с Владимирского Централа. Ничего себе, как ты зашел с трубой. Красава. Есть тоже ответ. Привет. Самара, респект и привет. Респект из Баку. Мишаня, ну, это случайно осень не собираешься э, перевыпустить трек лютейший на короткий, дописать бы куплет один хотя бы? А что ведь <laughs> Не, не будем делать. Лучше много раз послушать, мне кажется, как веселее. Михаил, где тихо, чем он сейчас занят? Ну, по всему дому сейчас. Юху, привет, Мишка. Привет из Иркутска, был. Антоха МС будет. Честно говоря, не общаемся, не знаю контактов. Прикольно было бы если Ночей бал, ночей бал, блин, страшно. Решение с кем в планах совместно. Пока не знаю, делаем здесь вот, сами пока. Сейчас футболки подпишем тоже. в эфире подпишем, наверное. Если что, вам две футболки. Да не, мы что, подпишем от а души всем, тоже прикольно будет. Напишите в комментариях, как вы хотели, чтобы мы разыграли футболки в комментах ну, Можно сделать, чтобы я подписал их один, новые футболки. А почему я не знаю, как всегда? Смотри, если возьмем, можно забрать. Да ладно, ну, что, она да. Да. В общем, футболка. Вот она. Ну, это и старый, конечно, это и старый. Есть еще одна тоже. Э, напишите, если что, мы подпишем просто все для вас. Плохо слышно, все уходят из-за того, что не слышно ни хера. Все, в следующий раз, ладно, все понятно, что делать. С Кридом будет совместно, пишут. С С Кридом. Конечно в смысле тогда? Я уже все биты отправил, да я все прикалываюсь. В детстве все время погонял был Егор, поэтому нормально. Все заебись слышится. Кому-то а заебись слышится, не знаю как так. Привет, Михаил Ставрополь, совместно с кем будет? Шум в эфире, я мочил и буду мочить. Что значит 31 проект? Это моя жизнь, ребята, я вот так вижу. Круто, ждем благая весть. Со старым гномом знаком. вы такой старый гном? Старый гном? Старый гном, старый гном, старый гном стучится в дом. Плохо тебя слышно, со Слимом связь есть? А, со Слимом уже у нас есть как связь, да? Со Слимом? Да. Ну, просто так, просто связь. Просто связь. А, Плохо тебя слышно. Мобильная. Лично не знаком. Мобильная, реально познакомимся, надеюсь. Донецк на связи. Передайте привет сектору. В Уфу с планы с концертным приветом. С удовольствием. В Уфе вообще. Э, не Уфу, по а Клуб выступал там Тарас. Огонь вообще, поддержка была лита. С Честером футануть был. Думаю, гармонично может быть. Честер это кто? Кто тут? Честер. Это из группы не братья. Нормально его, да, что-то? Что ты дало? Ну, как я его где-то мне урали. Не знаком, к сожалению. Э, вот так вот. Жил в Иркутске Гена он с нами. Ну, 22 декабря в клубе Экшен. Гена тоже будет. Димон, МС-18, Миша КД. Сделаем тему. Но ну, как минимум в Москве еще Ждуков будет с нами Саша. Два через пять Миша. Привет, когда будет Минский с концертом? Здорово, Миха. Ты православный или христианин? Понятно. Или христианин? Да. А ты кто? Ты веган или мясо не ешь сначала? Тоже не ответь. Мишаня, здравствуй, как ты? Сколько треков планируешь? Миха Стариком на связи, когда ожидать совместки. Кто это? Старик. Тарик. Тарик. Крутин. Ну, не знаю, наверное. Здорово, Миха. Опять тихо стало. С Ромой Жиганом будет совместно? А, вряд ли. Чего шипит? Не предлагаем, да. Лучший состав «Красное дерево» и главные герои. Неушистый отряд. Рид, Барбас, Боец. Да, царство небесное. А это я, Мишка, битый под Мишкой. Миша, в Казань планируешь? Пока не звали. Вроде. Не в курсе. А что там с конкурсом ВК, как попасть покачку делать? Логотип больше, футболка, тема, сделайте белые, а черный есть трек. Братан, на почту тебе сообщение за фид дай знать. Послушай обязательно. Последние, которые приходили, не мое. Я в такой потону. Да, мы отдаем большие, пока последний размер. Это не для носки, а для того, чтобы просто оставить на память такой. Наклейки на машину все будет. Наклейки, чехлы на телефон, всякие штуки и так далее. А сколько будет, то не фильм, не расскажу так. Как разыгрываются футболки нет. Вконтакте будет информация, как их получить, похоже. Как там все будет. Я ее, честно, не знаю. Сам. Я еще и поучаствую, может, я выиграю. Если выиграю, отдам кому-нибудь. Мне 2 Excel футболка надо. Есть? Давай я тебя сниму, а ты подкидывай. Давай. И это балалайка еще болтается. Здесь эль, футболка и цель. Думаю, ну, здесь. Привет, привет, привет. Какие условия, Илюх, выиграть футболку? Пока не решили, они будут объявлены во время чатов ВКонтакте. Во время чатов? Да. Во время чата ВКонтакте, да, будут там разыграны эти футболки. Ну, Откуда ППШ? ППШ от 44 -го года. Оттуда. С действий военных. Мне <laughs> футболки убили. Смотрите, фристайл батл, победитель заберет футболку. Две? Только две футболки, да, только две. Люк, ну, ну твоя ну. очередь. Мишанина тетрадка с панчами, которые еще не использованы. Что-то, нифига, тут все подписали, а я все это сделал. Так круто, не хочется говно. Потом подумаешь, надо же вылетать сразу и писать, как видишь. Не ну, влетать. Ну, тут вот уже смотри, 2, 0, 1, почти 8, вот 1.8 уже я есть. Писал на, в автографе, да. да, да. Олег. Олег. Олег. Ну там второй футбол, ты на его разнесся, а там был... Ну ты что происходит? Разнобовский. Давай, Димон, делай стиль. Это сделаем стиль. А ты все сделали? Ну, а ты на второй написал? Давай, не не сделаем. папку мне, мне, мне, мои кассеты, мне, твои я. кассеты, твои. Твои кассеты. Твои, да. Давай спортсмен, сделай красиво. Я забыл, как я там расписываю. Громозека. Красиво. Класс, вообще огонь. О, щит, man. Да. Фига ты крутарь. Вот это, это автограф, я понимаю. Вообще да, душевный. Загони привет шпане салатыря. Как правильно, салатыря или салатыря? Не шарю. Давай, Давай Мишань. Так, вкусненько. Все получит нормально футболку. Вот, зрители из Германии. Разве это не повод подогнать нашу футболку? наверное, нет. Размяс чемпион. Подгони бродяги из Донецка. Привет, Вал. Германия, мне нужен шлювир. Мне нужен мне. Я не знаю, как ответить. На версию собираетесь? Да что ж такое. Шмалевич. <laughs> Нормально погонял. Привет. Миха, будет ли тур в Башкирии? Если будет, я обязательно об этом дам знать. Мы мясо, мы газ. За что так? Чебоксар. Хорош мою футболку пачкать. Как сам братское сердце. Шмалевич. Нормально, в порядке. Нет, просто Шмалевич все время пишет мне, как сам, братское сердце. Сделать Сделай трек с ногами, незнакомец, ну, салют скажи, Миша, как завязать бахать, помоги. Миша, чем сейчас тихо заниматься? Ну как все Передай привет круглому полю, круглое поле. Давно не честно возможность ждем, фиксинга между замес плановый сингл из пик лампарных давай в Тольятти когда розыгрыши Николай с которым познакомил сколько раз познакомились но очень давно очень нужно октябрьский с тобой в Иркутске ждать Миша сделай пожалуйста для казанных футболка Дмитрий делает еще музло делает делает Сургут брось поезжай Каждый твой трек заучен наизусть, мешай нужно тебе много нового. Будем делать? Заделаем. Пересекались лет 15 назад, ничего себе. Очень давно. На самом деле, группе Красное Дерево в этом году 17 лет, это очень много. Mm-hmm. Так. Миша, привет из Элисты. Будешь в Калмыкии, дай знать, встречу как нужно. От души. Миша, как мне бросить плюшки? В окно. А Ака, что думаешь? Не думаю вообще. Плохо слышно. Респект как не бро. Респект как не бро. Это они? Не бро. Не бро, это же респект. Миха, ты алкоголь употребляешь? Нет. Вы же не пьете? Нет. Христом Богом, Мария, не пиши ничего в Black Star. <laughs> Когда зальете сингл, двигатель будем. Скоро. Скоро сделаем. Плюшки в окно. Включите новый трек. Ну Давайте физбуфом. Это очень ну, много. Мы просто сейчас ну, не можем, потому мы сейчас сделаем. Тем более со звуком тут удаляк. Следующий эфир будет уже получше. ТД по-царски, привет, Михаил с Юричем, будет фит. Кто такой Юрич? Не знаю такого. Был у нас одна радость. Здорово, Миха, привет. Борового. Привет, передай Башкирию в Октябрьске. Всем привет, Башкирия. Тихо, я надеюсь, будет участвовать. Кепку дай погонять. Блин, так, кепку. Снагана фит. Блин, ну, говорю, давно как знакомый, но ну, не знаю, даже не помню. Тольятти не бро. Тольятти не бро, да? Крутая обложка в ленте. От души спасибо большое. Сюричин, Миха, здоровья тебе. Минуса интересны всегда. Всегда. На районе чтят, уважают и слушают в Орехово. От души всем. Орехово мой район. Дай в долг 500. Можем оформить. Сама рекламируешь концерт. Братка, будет ли альбом? Где купить и знаком? Не знаком. Юрич из крестной семьи Кузьмич. Да. Не знаю. Нет. Ну, Он кто будет обрачен. Мишаня, спасибо за музыку. В Версусе участвовать никогда не будем. Альбом будем, будем, все. Какие-то еще вопросы есть интересные хоть? Давай следующий эфир не через месяц, а раньше. Да? будет что-нибудь интересное, то обязательно сделаем раньше. Я считаю, надо все фирмы за обязанность. Спасибо за счастливое детство. Я считаю, что фирмы надо подвязывать. Разбили и хорошие. Посыпели два раза хорошие. Артема из Донецка, привет. Самый крутой фит, говорят, это Шила. Фит, фит Шила? Не, футболку на Ирихин чайник, только ему не говорит? Здорово, бро, красава, Леха 33 с тобой. О, брачо. Я тебя знаю, брат. Дудю в юбу, да. А цепь золотая, да. Да. Бро, привет из Тюмени. От Андрюхи Жука. Шила, можно Блин, еще? Думаю, скейтбордом. <laughs> Передай привет Мишану с Антонасиска. Пульт он Первый раз я тебя увидел вживую седьмом году будет корпус КГ. Спасибо за детство, бро. Ивановичу спасибо за настоящее. Искрит, привет. Тоже вам братское сердце делает перечаще. Да нет, это, наверное, я не делаю, может, реже. Так, с Владивостоком, к сожалению, не общаемся, но тут долго, наверное, не удивился обзываться. Инсайд-шоу скоро тоже будет. Америка. MCLV в Америке. Плохо отношусь к войне. на звук плохой, парадокс, да, я сам в шоке. твои треки как жизнь. Миша, прими в эфир. В общем так, я вам так скажу. Наверное, будем завязывать с эфиром, раз нифига не слышно. Мы вас очень ждем на наши концерты, которые пройдут 9 ноября в клубе 16 тонн. Билеты рекомендуется, конечно, покупать быстрее, потому что можно не попасть. И 22 декабря в клубе Action. Мы дальше двигаться будем. И следите за новостями на странице ВКонтакте, в Инстаграме. Скоро снимаем видос. Я вас люблю очень скучать всегда. Так что, да, так и было. Ну В теме 31 край всегда. Здесь ребята. Ребята, Гена Громко. Тут тоже. Ну, все здесь. Я вас обнимаю. Прекратим эфир. Будем скоро увидимся.